Hei vaan! Mä ajattelin täällä vaan pelata tämmöstä Tubestar-peliä. Mä en taju miksi, mut mä pelaan Tubestar-peliä. Otas New Game, mulla on siellä peli. Tää on challenge. Joo. Ja elikkä siis, tää on aika vanha peli. Mutta mitä sä teet on, että sä teet sun kanavan ja, ja alat tekee videoita. Nimetään tämä paras kanava ikinä tehty, koska se on monipuolinen hölmökanava. jossa on nörttejä. Noin, siinä on meidän kanavan nimi. Paras kanava ikinä tehty, koska se on monipuolinen hölmökanava, jossa on nörttejä. Etkä siis, äh, jos te kysytte, että miksi tää kamera näyttää tonne päin, niin mä johonkin green screenin sinne taakse. Jos se kuvaa niinku täältä näin, niin tää näkyy ja tuo sänky näkyy. Mut jos se katsoo tänne näin, niin vähemmän näitä juttuja näkyy. Joten joo, mä laitan, mä laitan siis green screenin tänne näin ja, ja. Mennään tekemään er jotain. Sitten shootataan meidän eka video. Ja se on Um, øh, Cats-video. Øh, Kissa. Er Peli. Ei kun siis file video. miksi kirjoitan pienelle Pienelle ä, a. Olen hyvä kirjoittamaan. Noin. Me ollaan Teen Cats. Äh, ostetaanko sinne Tietysti, viksi ei? <laughs> Ja nyt meillä on viukäpättyt vi e, kas... Mulla on 44 unlikea, niin miksi mä katon tonne noin? Mulla on 44 unlikea. mulla on parhaimmat kaverit ikinä. Me ollaan saatu yksi euro meidän kanavalta ja 47... 47 subscriberia tehdä tolleen. Nythän tehdään joku creepypasta-video. Tehdään, että... Pelottava spagetti. Annos. Noin. no! I got bored after 5 minutes and turned it off. dat, dat is de clip een similar met een voor kopie of een houten pijzer. Oké, is de houten. De houten basic video. how to make a crappy krabipati. Ehehe, olen kopioja. <laughs> Minä olen kopion vähän how to basic. Copycat. Memetik. Näin. Mistä tarvitaan editoida make a crappy party. No niin, tossa on hyvä kuvakin. make a crappy party. Katsotaan miten mä tein semmoisen. Ei kiitos. Gaming video. Pelataan vähän Twitch. Twitch with par pelailua. 100 dollaria. Ähm. Above board. A few moments later. Oh my, den video on niin huono. Minun no, on taas niin viikon Huh, huh. I started a new channel. Check it out. Mail spammia! Beep spammille. Conspiracy theory. Ja meidän conspiracy theory tällä kertaa on... Nyr. Nyrti... Nyriti... Illuminuti. Näin. Joo, toi on just se kuva, jota mä etsin. <gasps> Siltä Näppikunen tauko. No! Mulla on pitempi työpäivä. Mulla pitää hankkia testazob. Any months later. No niin, mä odotin vähän kärsivällisesti ja nyt vaan paras tubettaja ikinä. no se videos. Video se video. Kato nyt, me ollaan tehty näin paljon. Me oltiin vaan tosi, tosi, tosi hyvin tehty videoita. Yeah! Alright! Giant Snickers! negeri ber ner did kan masih zaman dan berarti nama malam, melang of oh, the kite ya itu kite yang nama tier jalan tahu gimana nama yang subhan Theo Gubernur gitu. ya, McDonald's And come on Dan Dan video ya, A ya, flash Malu man video tanda nine video Io se sono dettagli io mi ini tapang? ja mä käännän niin paljon rahaa siihen fanboy bait. Näin. Ja sitten lisätään se. Eli editoidaan sitä niinku joku hullu. Näin. <laughs> Kahdeksan tuntia editoidaan ja sitten se on paras video ikinä. No niin, siinä on meidän video. Editoin sille 200 videot video näytti kertaa ja näin. Kato nyt. <laughs> Meillä on... Meillä on vieläkin hyviä kommentteja. Moni, moni, moni, moni, moni, moni, moni, moni, moni. Me vuodettiin 200 dollaria. <laughs> no ja täällä ollaan pelattu aivan liian paljon. Kalk, paras beleza. Hold up. Swirl.